Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa kunjungi media sosial Facebook, YouTube, Instagram dan Twitter Bang Ai Channel. Dan jangan lupa like dan subscribe.